መጥፋት ነው መከራ ነው ችግር ወይስ ስራት ነው? በስራት ያላፍርምን ማርያም ነኝ ሮማዊ አይደለው ፍጹም ክርስቲያን ነኝ ከመቤቴ ፍቅር የሚለይ ማን ነው መከራ መከራት ነው መከራ ነው ችግር ወይስ ስራት ነው? አንተ መዝሙረኛ ነቢዩ ዳዊት እንድታሸበሽብ ለታቦት ሲኦል ብትንቅህ ሰገነት ላይሆና እግዚአብሔር አይቷታል ሳትናገር ገና። እኔስ ለመቤቴ እዘምራለሁ ፍቅሯ በደሜ ውስጥ እንዳላውቃለሁ ስሟን ለመጠራ ተብዬ ስጠ አድምጡልኝ መልሴን ድንግልን ያለቅም በአማን በአማን ረዳቴ ናት እመቤታችን በስራት ያላፍርም እኔ ማርያም desear የአቤል ጭፍሮች መተው ይዘውኝ ጭው ያለ በረሃ እስር ቤት ጣሉኝ። ስለ እስራቴ ጌታ አይቶልኛል፣ ሁሉን ተመልክቶ ተበክሎልኛል። ከዝምታ የተነሳ እንደ ዲዳ ሆንኩ በጎ ነገር እንኳ ዘመን ያልኩ በእኩለ ሌሊት ሊያስፈራሩ መጥተው ሳሌ ብርታትን አገኘው በአማ አላፍርም እኔ ማርያም ነኝ ሮማዊ አይደለሁ ፍጹም ክርስቲያን ነኝ ከመቤቴ ፍቅር የሚለይ ማነው? መከራ ነው ችግር ወይስ ስራት ነው? መከራ ረበና ታሬም መስከረ ወደ ፍርድ ወሰዱኝ ከማላውቅበት ከሳሾችም ቀርበው ሲከራከሩኝ እውነተኛው ዳኛ አሰናበተኝ የምስጋና ዘውድን ጌታ ደፍቶልኛል ለድንግል ውዳሴን ላቀርብ ፈቅዶልኛል ባለሟልናትና የቅድስት ሥላሴ እስከ መጨረሻው ታመስግናት ነፍሴ በአማን በአማን ረዳቴ ቤታችን በስራት ያላፍርም እኔ ማርያም ነኝ ሮማዊ አይደለሁም ፍጹም ክርስቲያን ነኝ ठकराने